Dime lo que te estoy engañando Soy solo por te seguir soñando Mirando el campo en, la, en mi cuarto Gritando bajo, sigo buscando La luz trae sombra tras ese árbol Nadie lo nombra, se está quemando Agua no cae si el sol da el mando El rumbo sigue, por caminando El cielo limpio, sucio al mirarlo Sentirse libre cuando hay descanso Un ron con cola, dos hielos y paso Tarde de el lujo para salir del paso Puta miseria, puto fracaso Haciendo tiempo para prender el paso El cuerdo busca locura en frasco Piso primera, cruzó el atasco La mierda sigue, cuesta pensarlo vas el viejo por ser diablo Sabes de letras, sabes de vocablo sale de fiesta a liar el taco Manos arriba, esto es un atraco Le gusta el norte, está enganchado Sustancias vive engañado Como cualquiera vive asustado yeah, Mi paisaje distorsionado Solo soy las sombras que los restos han dejado Nada que decir así que solo estoy callado Cuando el mundo se apague los quiero a todos al costado Yo que vos no rularía tan confiado Quien me estaba mintiendo también me daba la mano Solo estoy cansado y al sobre Ya tengo los vinilos copiados y no hay nadie que los compre Cerebro apagado, no sé ni cuándo y dónde Te estoy pidiendo por favor cuando me corresponde Con este mundo no creo que te asombre Viviendo de inseguro por creerse pocos hombres Y me hacen que trasnoche Seguir el compás como un rapero mediocre No te pido más por miedo a que no te importe Sería capaz pero me lo impide un miedo que me come Porque no hay sastres que me quieren coser Porque no hay una persona que me dice la piel Porque me pregunto tanto y me pregunto por qué Ante todas estas cosas te respondo no sé, un oh, friend Somos carne, con alambres Personas inmortales que morimos de hambre Ya no tengo datos para contarte Solo que nos convertimos ruinas Que no hay nadie que las salve